yursang yoring qo'naman sarvi qonma yakshanba ko'nglim koshonasi bo'lib mehmoni bog'imda bu oqshom soat yigirmayu ellikda bir nafas O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ilyos Arabovning klassik taronalari e'tiboringizga taqdim etiladi. Menga kurgizib necha qatla kim yuzda xol zulfi dutolaring o'tkazib yubormang. Menga ko'rgizib necha qatla kim